verdad, la verdad, la verdad, la verdad, Del amor, del amor, del amor yo all night Love, love and love, love and love, love and love Doyomos, doyomos, doyomos, dusme dora Love, love, love love oboz, doj oboz, duszny doram Levela, levela, levela, levela Aga tu, aga tu, aga tu moja knaži Levela, levela, levela, levela Delomor, delomor, delomor, Johna Kima Levela, levela, levela, levela Tomaro, tomaro, tomaro, Žižak Jonaj Levela, Show Ballet Fiesta! Baixe é aplaudismente!